Bienvenidos a Cial Don Bradstreet. ¿Sabes si la relación con tus socios genera algún riesgo reputacional o legal? Hoy, el mundo de los negocios está preocupado con el tema de la corrupción y lavado de dinero debido al impacto en reputación y valor de marca. Donan Bradstreet es parte de una red mundial con más de 170 años de experiencia, una referencia en gestión de información y análisis de riesgo financiero, legal y comercial. Estar alineado con las normas, reglamentos y leyes locales e internacionales en materia de compliance garantiza evitar riesgos y dolorosas penalizaciones. Es por eso que, en Cialdon Bradstreet, creamos para ti Compliance Watch. Compliance Watch es una plataforma de autogestión que te ayuda a simplificar los procesos de compliance y due diligence para ayudarte a tomar decisiones informadas basándose en estándares internacionales en la materia. Adicional, Compliance Watch permite realizar screenings de forma individual o en lote para identificar rápidamente y con confianza a personas o empresas que hayan estado involucradas en actividades ilegales o en otras acciones que pueden poner en riesgo la reputación de tu empresa. Obtendrás acceso a múltiples fuentes de información internacionales en una sola plataforma, que incluye más de 400 listas de sanciones, listados de personas políticamente expuestas y noticias negativas. Exclusivos algoritmos sofisticados permiten procesar a gran velocidad coincidencias de nombres y su reducción de falsos positivos, resultando en un alto nivel de efectividad. Además, siempre podrás construir y descargar reportes para tu documentación y consulta, que respaldarán tus auditorías. Y si así lo requieres, podemos integrarnos a prácticamente cualquier plataforma interna a través de algún programa intermedio de información una API. Con and Bradstreet, tener un crecimiento sostenible y crear relaciones más sólidas y transparentes es posible. Protege a tu empresa con Compliance Watch.